もちもちもしい気持ちうしいってマジちちちちもちもちもちもしいってマジ楽しい気持ち雨降っていき固まるけどこんな場合って条件がないほらもっといいことがあるそれ今日の範囲で状況ってナイスちちちちもしもしもピンチが来てちもしがいてちちちもちろんなマジ待ってろってくせつせきもし四つ葉のクローバー取ればそれはハッピーハッピーちもし頼もしいらしい so many things that I left